էլ փորձել չեմ էլ երազել Քեզ տեսնելուց չեմ կարողացել Համբերել փորձել եմ միշտ սիրտը քո գերել Տանջել ես ինձ բայց տես հասել եմ քեզ Սիրում եմ քեզ սիրում եմ ամեն ինչ քո համար կանեմ կուզես աստղերը վերևից կուզես տակ ջուր քեզ աղբյուրից Սիրում եմ քեզ քիչ դու լուր, մի քիչ միամիտ Կոնուրբ տեսքից դարձա սիրով լի Ձեզ աստերը Sesnak ciur che soch duri Sei rumem